لا تبحث في أسرار الناس ولا تتدخل فيما لا يعنيك ولا تتتبع عورات الخلق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم تؤمن قلوبهم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان الإيمان قلبه الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال اللي بيغتاب المسلم إيه هي الغيبة ذكر أخاك بما يكره ولو كان فيه الغيبة ذكر أخاك بما يكره ولو كان فيه يعني لما يكون في واحد حرامي وانت قاعد في قاعدة وتقول فلان ده حرامي دي غيبة طالما ان هو مش موجود في القعدة فلان ده بيكذب خلي بالكم فلان ده نصاب فلان ده جاهل فلان ده ده عبيط قوي فلان ده مغرور جدا فلان ده كل دي اسمها غيبة حتى لو كانت فيه الصفة إن كان في أخي كما ذكرته فهي غيبة وإن لم يكن فيه فقد بهته بهتان غيبة والنميمة نقل الكلام على وجه الإفساد وتتبع العورات إن فلان ده باين عليه بيسرق فيمشي وراه بقى آه ده قابل فلان وراح عند فلان وخد من فلان وعمل فلان فلان ده بيغلط بيمشي غلط يمشي وراه وراح فين وجه منين وعمل ايه, إيه لا تنشغل بالناس من تتبع عورة اخيه تتبع الله عورته هيبتليك باللي ينكش وراك برضه ويفضح ومن تتبع الله عورته فضح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الظن قال ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله علماء يقولوا كده إن التجسس تحاول تعرف أسراره فإذا تجسست اغتبته اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا يبقى ظن الأول الاسم إنه ظن فيه إنه بيغلط فالظن يدفعه للتجسس فإذا تجسس علم شيئا اغتابه فالشر بيجر بعضه ويضر كله